Hello，大家好，我是严，每周二周五更新意大利教学视频。如果你有任何疑问或者不明白的地方，欢迎在评论区留言或者联系我的微信。今天我们将尝试一起去做一份罗马三大的 A2 考试听力题。其实，如果我们是以通过语言考试为目的的话，那么其实做题是有一定的技巧的。那么废话不多说，直接让我们来做题吧。 听力题每一道题通常会重复两遍，第一次我们要听一个大概，然后第二次去尝试听重点。要注意的是，一定要先把题目看了。让我们先来看一下第一题，我们可以看到第一题中有三张图片，我们要我们将要选择符合答案的那一张。第一张中我们看见一副眼镜和一杯咖啡，第二张图片中只有一副蓝色的眼镜，第三张图片中有一本书、一盆花和一副眼镜。 我们要把图中的重点找出来，然后现在让我们听一下听力题的第一题。Numero uno. Sì chi è? Sono Agnese. Ho dimenticato gli occhiali da sole accanto ai fiori. 你听懂他说了什么吗？Sì chi è? Sono Agnese. Ho dimenticato gli occhiali da sole accanto ai fiori. 喂哪位？我是 Agnese. 我把我的眼镜忘在花旁边了。 所以这一题的答案是 C。考试的时候答案会重复两遍，第一次没听懂不要紧，我们可以基于第一次第一遍听到的答案，然后第二次听的时候去找自己所需要的信息。比如这题中，如果我们听清了 f l o w e 花朵）和 g l a s s 眼镜），就可以推断出答案 C。那么让我们继续来看一下第二题。Numero due. Sto andando al supermercato. Ti serve qualcosa? Sì, una bottiglia di latte. Prendi quello nella bottiglia di vetro, mi raccomando. 第一张图片是一个玻璃罐的牛奶瓶，第二张是纸包装的牛奶，第三个是玻璃装的橙汁。刚刚我们听到了一小段对话：Sto andando al supermercato, supermercato ti serve qualcosa？我正在去超市，你需要买什么吗？Sì, una bottiglia di latte. Prendi quello nella bottiglia di vetro, mi raccomando. 嗯，我需要一瓶牛奶，记得买玻璃瓶装的。Mm, 所以这一题的答案是 A。相对于前一道题，这题的难度可能相对来说会大一点，因为答案 A 和 B 太相似了。如果你只听懂了“我需要一瓶牛奶”，而没有听到“玻璃瓶装的”，很有可能就会打错。接着，让我们来再来看一下第三道题。图一是一张大圆桌，图二是一个海景露台的二人餐桌，图三是一张室内的四人靠窗四人桌靠窗的。那么，让让我们来听一下题目。 Numero 3. Pronto, buonasera. Vorrei riservare un tavolo per due per questa sera, in terrazza se fosse possibile. Pronto, buonasera. Vorrei riservare un tavolo per due per questa sera in terrazza, se fosse possibile. 喂，晚上好，我需要预定一张今晚今晚的双人桌，如果可以的话，最好是露台上的。所以很答案很简单的就是 B 了。 其实听力题的难点在于我们是否漏听了一些单词，比如这题如果不知道 d i s a s a 是什么意思的话，很有可能会选错答案。但是剧中有说到两个人的桌子，如果仔细观察的话，还是可以答对的，因为只有 B 是坐两个人的。这道题总共六题，剩下的三题我们将在下期视频内容中一起解答。如果有需要这套模拟题的同学，可以联系我。那么我们下期视频再见。如果你喜欢我们的视频，记得点个赞，并且分享出去哦，加嘟嘟。